माना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहाव ज़रूरी है माना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहाव ज़रूरी है लेकिन कभी कभी खुद को समझने के लिए ठहराव ज़रूरी है जैसे अच्छा दिखने के लिए सुंदर पहनाव ज़रूरी है जैसे अच्छा दिखने के लिए सुंदर पहनाव ज़रूरी है वैसे ही खुद को बदलने के लिए ठहराव ज़रूरी है मेरे दोस्त अगर आप सचमुच बदलाव चाहते होंगे तो आप अपने कामों पर फोकस करिए लोगों की बातों पर नहीं